حبيبتي انت وين هلا؟ انا هون بمصر وين بمصر؟ بالحبس طيب كيف وصلتي على الحبس؟ كنا بدنا نهرب على السويد بالسفينة عم غفر السواحل مسكونا وحطوني بالحبس أنا وماما وأخوي أنت وماما وبابا وأخوك طيب حبيبتي آه كم يوم صار لكم؟ زمان يعني أسبوع يمكن أكثر من أسبوع طيب هلا شو رح يصير برأيك؟ اليوم يمكن بيقولون ساعة بدهم يرحلونا على سوريا أما على لبنان بس اليوم يمكن يعني سفير السويدي طلعنا على السويد طلعكم على السويد السفير السويدي طيب شو بتقولي له انت اذا هو بده يسمع منك شو بتقولي له؟ بقول له انه اعيش مثل الاطفال بالسويد كيف هن عايشين مو بسوريا الحياة يعني منتهية سوريا عادة تحت القصف ولا هنا بالحبس